bulan kita nih ini aku mandi jongkok jongkok jongkok sudah coba jongkok jongkok jongkok dan minta maaf maaf pak ada ada Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. bangun bangun bangun Bangun, bangun. bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun terus bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun terus. bangun bangun bangun bangun mau. Jongkok lagi, jongkok, jongkok, jongkok. Jongkok. Mana, mana, mana, mana. Gerak, gerak. Udah mau panggil orang. Gerak, gerak, gerak. Udah, jongkok terus. Jangan bergerak. Panggil orang, panggil. Cepat, cepat, cepat terus. Jangan bergerak-gerak, jangan bergerak-gerak. Sama. Udah duduk dulu. Enggak mau Mau Mau berenang apa jongkok? Apa mau Apa nggak taruh? Yeah. udah udah udah ini ada ya ya, Yeah, ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya.

ulang tahun Intan Adaba anak sulung kita kita Fajar Producer dan terima kasih buat manajer produser kita yang mau memimpin kami dari pertama sampai sekarang. Terima kasih. Ya, Ada Indomie satu kardus, guys. Ha ha ha. Dalam koran hati-hati yang Pak Hai pembunuhan. Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis hati yang